वाली रचनाई दीवा ਨੱਚੇਗੀ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਊਂਗਾ ਨੋਟ ਤੇਰੇ मामाई जी की बेटी मामाई मामा जी बेटी मामा जी की बेटी हरमन इधर है आपको ब्लॉग में डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं ये भी मामा एक तीनों बेटियां हैं एक घर पे है वो बलवान है बलवान वो घर पे छोड़ के आए हैं बहुत खाती है तो- अच्छा ब्लॉग हाँ बनाना ਹੈਲੋ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਇਓ ਤੇ ਸਰਜਣ ਬਹੁਤ ਕੈਟ ਹੋ ਗਏ ਸਵਾਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਜਨੋੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫਸਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਸੋ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਸੀ ਤੇ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ ਸਨੋ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਪਾਂ ਹੋਏ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਜੋ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਟੂਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਰਹਿ ਪੀਤੀ ਆ ਬਸ ਮੈਂ ਜੱਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਫਿਰ ਪੀਟੋ ਉਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਗ ਖਾਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਮੈਂ ਜੱਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲਈ ਗਏ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂ ਆ ਆ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਨਿਊ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਆ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈਲੋ ਕਰਦੇ ਰਿਪੂ ਕੱਲ ਨਿਊ ਨਿਊ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਸ